Bueno, ahora pasemos a hacer, eh, vamos a aprender otro método para calcular las integrales. En este caso es por cambio de variable. Ya aprendimos por parte ahora por cambio de variable. ¿En qué, consiste esto? Bueno, vamos a calcular primero la integral de x por seno, cuadrado, por seno de x cuadrado diferencial de x. Siempre diferencial de x, nunca olvidar. Diferencial de x que significa que integramos respecto a x, no tiene más. Entonces, ¿cómo se hace esto del cambio de variable? El cambio de variable siempre nos lo suelen decir porque ver cuál es el cambio de variable más propio es muy difícil. En este caso, nos dan como cambio de variable x cuadrado igual a t. Entonces, siempre que nos dan un cambio de variable, lo primero que hacemos es eh, derivarlo. voy a decir diferenciarlo, derivarlo. Porque si nos fijamos, tenemos ya x cuadrado vale t. Ya sabemos que esto vale t. Pero no sabemos ni cuánto vale el diferencial de x, ni cuánto vale x, para que todo esto nos quede en función de t. Porque no podemos, no podemos tener t y un diferencial de x. Por lo tanto, lo primero que hacemos es derivar. Derivamos eh, derivada de x cuadrado, derivada de algo elevado a un exponente, pues el exponente se baja, se queda la x elevado a ese exponente menos 1, 2x, y el diferencial de x, porque hemos derivado, no se nos olvide. Diferencial de t, oh, derivada de t, es decir, la derivada de t con respecto a t es 1. Entonces nos queda simplemente diferencial de t. Entonces queremos saber, ya he dicho, cuánto vale x y cuánto vale diferencial de x. Aquí ya no aparece diferencial de x. Por lo tanto, aquí podemos sustituir que diferencial de x queda diferencial de t y el 2x va a ser dividiendo. Pero aquí tenemos una cosa muy rara, que es diferencial de t y x. Esto es raro. Entonces, vamos a buscar, porque también nos hace falta aquí, cuánto vale x. Si aquí despejamos x, x igual a la raíz de t. Un tema que aparece con una cruz fúnebre. Entonces, tenemos ya cuánto vale x, cuánto vale x cuadrado y cuánto vale el diferencial de x. No olvidemos que x vale raíz de t. Entonces nos queda 2 raíz de t. Y ya lo tenemos todo. x, x cuadrado, diferencial de x, procedemos a sustituir. Que en esto, se, en esto consiste el cambio de variable cambiamos de la variable x a la variable 3 que nos haga una cosa, una integral más sencilla. Por lo tanto, la integral nos queda x vale raíz de t, seno, eso se nos queda igual, eso vale igual en t y en x lo que tú quieras, x cuadrado, ya hemos dicho que es t, porque era nuestro cambio de variable, y diferencial de x nos valía diferencial de t partido 2 raíz de t y bien, porque podemos simplificar, y eso siempre es bueno, si no, esto no hubiera servido de nada. Tenemos que aquí tenemos un raíz de t y aquí un raíz de t. Y nos quedaría seno de t y una constante, un medio. Por lo tanto, la constante siempre la sacamos fuera para que sea más sencillo. Nos quedaría un medio de la integral y simplemente nos quedaría seno de t. Fíjate tú qué integral más sencilla. Esta integral siempre da problemas, porque siempre derivamos inconscientemente la derivada del seno, coseno, y nos confundimos. La integral es como la derivada, pero le cambia el signo. Si la derivada del seno es coseno, la integral de seno es menos coseno, es simplemente al revés. Por lo tanto, nos quedaría la constante por menos seno coseno, no, seno menos coseno de t y la constante de integración, nunca se nos olvide. ¿Qué nos queda? Variable está terminada pero tenemos aquí una T. ¿Esto qué es? ¿La T qué es? Yo no tenía T antes. Tenemos que deshacer cambio de variable, porque si no, eh, no hemos quedado donde empezamos. T, ¿cuánto vale T? Tx cuadrado. cuando en c está. Simplemente, esto nos queda deshaciendo el cambio de variable, menos coseno de x cuadrado, más la constante de integración. Y aquí tenemos cuánto nos va a integrar. Como veis, algunas veces nos hacen una integral muy sencilla, y otras veces, pues como nos den cambio de variable, nos las vemos bastante difíciles para saber qué podemos hacer. Espero que haya servido. Subiremos otro vídeo más de entrar por cambio de variable. Un pelín más difícil, no más difícil, sino más larga, pero para que veáis cómo funciona. Y bueno, las dudas que tengáis, registráis en el foro, nos las preguntáis, en comentarios, incluso en el Twitter, o si nos veis por la calle, pues nos preguntáis, qué remedio. Nos vemos la próxima.